Assalomu alaykum aziz obunachilar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum birodarlar. Avvalo barchalaringizga mohir Ramazon muborak bo'lsin. Mohir Ramazon kirib kelishi munosabati bilan avvalo Qur'on oyi, gunohlar mag'firat etiladigan tabarruk oy munosabati bilan biz yangi loyihaga qo'l urdik. Aynan mana shu Ramazon oyi davomida musulmon birodarlarimizga qilinishi lozim bo'lgan va mana shu oyda ajr savoblarimiz ko'p karra beriladigan lahzalardan unumli foydalanib qolishlari maqsadida birodarlarimizni qiziqtirgan ayrim savollarga javob olish maqsadida O'zbekiston musulmonlari idorasi Namangan viloyati vakili o'rinbosari Obidxon Domla ikramovni taklif etganmiz va oldinda turgan daqiqalar davomida o'zimizni qiziqtirgan savollar bilan albatta Domladan javob olamiz. Assalomu alaykum, Ramazon muborak bo'lsin. Avvalo mana shu bizni loyihamizdagi ishtirokingiz uchun sizga tashakkur va alaykum assalom rahmat fursatdan foydalanib butun yurtimiz musulmonlari dunyo musulmonlarini mana bu muborak ramazon oyi kirishi munosabati bilan chin ko'nglimdan tabriklayman alloh taolo mana shu ramazon oyida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotlik chog'larida qanday bir go'zal amallarini biz ummatlarga namuna qilib ko'rsatib berganlaridekka amal qilib chiroyli o'tkazishligimizni nasib aylasin rahmat domla avvalo e, bugungi mana shu loyihamiz asosida sizga savollarimiz bor aynan ana shu savollarimizga mumkin qadar sizdan javob olishga harakat qilamiz savolimiz nima uchun musulmonlarga ramazon oyida qur'on o'qishni targ'ib qilinadi albatta bilamizki dunyo musulmonlari ramazon oyida qur'oni karimni hatm qilishlikka boshqa oylardan ko'ra juda haris bo'lishadi alloh taolo qur'oni karimni baqara surasini bir yuz sakson beshinchi oyatida shunday deb marhamat qiladi astaizu billahi minash shaytonir rojim شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Ramazon shunday oyki, unda odamlarga hidoyat va hidoyat va furqondan iborat bo'lgan bayinotlar tushirilgan Qur'on oyidir deydi. Mana shu Allohning kalomi bizga Ramazon oyida ko'proq Qur'on o'qishlikni, targ'ibotini qilinganligi kelib chiqar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari hayotlik davrlarida buni sahobalarga o'rgatdilar, ko'rsatdilar va har bir narsada juda saxovatli bo'lgan zot Qur'on o'qishlikda ham saxovatli bo'ldilar. Sahobiy ikromlar ham o'z davrlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashganliklari va hayotda u kishiga bo'lgan muhabbatlarini namoyon qilgan holatda Ramazon oyini asosiy Qur'oni Karim bilan o'tkazishdi. qur'oni karimni sahifa holatiga keltirgan usmon roziyallohu anhuni bu kishini bilamiz hozirgi kunda butun dunyodagi mushaflar ham usmoniy mushaf deb atalishligi bu kishi qur'onga bo'lgan harisliklari muhabbatlari ramazon oyida yanada jo'sh urar edi hatto mana e, usmon roziyallohu anhuni ramazon oyida har kun bittadan hatmi qilib o'ttizta hatmi qilganliklari salafi solihlar Qur'oni Karimni Ramazon oyida ba'zilari 3 kun, ba'zilari 7 kunda, ba'zilari 1 oyda hatm qilganliklarini ham tarixda keltiriladi. Nafaqat sahobalar, tobiinlar, balki buyuk mashhur muhaddis olimlari Imom zahariy dakka zotlar ham Ramazon oyi kelishligi bilan hadis majlislarini, ilm majlislarini to'xtatib, Qur'onga mashg'ul bo'lganliklarida ularni manoqiblarda, hayotlarida keltirildi. sufyoni Savriy bu zot ham Qur'oni Karimni Ramazon oyi kelishligi bilan barcha ishlarni to'xtatardilar, faqat kecha kunduz Qur'on o'qirdilar deyiladi. Mana shu ulamolarimizni, salafi solihlarni hayotlarini o'rganadigan bo'lsak, Ramazon oyida Qur'oni Karimni hatmoni qilishlikka juda haris bo'lganliklari va bu albatta yuqorida zikr qilib o'tganimizdek Alloh taoloni Qur'on Ramazon oyida nozil bo'lgan oyatiga muvofiq hayot kechirishganliklaridan dalolat qiladi. Rahmat domla javoblar uchun galda yana albatta o'rinli savol tug'ilmoqdaki yuqorida o'zingiz e'tirof etdingiz aynan mana shu ramazon oyida qur'oni karimni ko'proq o'qishlik ko'proq hatm qilish tavsiya etiladi mana shu ramazon oyida mana bizni kuzatib o'tirgan obunachilarimiz kuzatuvchilarimiz tomoshabinlar vatandoshlarimizga ham e, man nazarimda o'rinli bo'lsa kerak aynan ramazon oyida kunning qaysi vaqtida mm, qur'on o'qimoqlik hatm qilmoqlik tavsiya etiladi islom manbaalarini kuzatadigan bo'lsak qur'oni karim hadisi shariflarida kunduzgiga qaraganda kechani fazilatini ko'p zikr qilinadi muhim voqealar ham mana shu kechasi bo'lganligiga kitoblarda keltiriladi yuqorida zikr qilib o'tganimdakka aksar islom dinidagi muhim voqealar kechasi bo'lganligi mana qur'oni karimni ham nozil bo'lishligi alloh taolo aytadiki astag'firullah inna anzalnahu fi qadr biz qur'oni karimni laylatil qadr kechasida nozil qildik demak xudoy taolo o'zini muborak kalomini kechqurun nozil qilishlikni ixtiyor qildi yo mana isro va meroj voqeasi bu ham islom dinida eng ahamiyatli muhim bir voqealardan sanaladi bu yana ham buni ham xudoy taolo qur'oni karimda aytadiki subhanallazi asro bi abdihi minal ilal aqso ya'ni pok bo'lgan zot bandasini masjidil haromdan masjidil aqsoga kechasida sayr qildirdi oyatlarni o'rganadigan bo'lsangiz aksar oyatlarda xudoy taolo kecha kunduzni zikr qilib turib avvalo kechani aytadi mana vallohu nahar yo bo'lmasa nahar ya'ni xudoy taolo birinchi kechani va kunduzni taqdir qildirdi qadarladi miqdorladi yo bo'lmasa xudoy taolo sizlarga kechani va kunduzni ne'mat qilib berdi degandaka oyatlarda birinchi kechani zikr qilinadi demak mana shundan kelib chiqadiki avvalambor bu gapimiz bilan kunduzni hatmi qilib bo'lmas ekan degan narsa chiqmaydi ko'proq qiroatlarini, hatmlarini kechqurunlari bedor o'tkaziladigan bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham mana o'sha Jabroil alayhissalom har Ramazon oyida kechqurun kelar edilar va payg'ambar alayhissalom u kishiga Allohning kalomini boshidan oxirigacha o'qib berar edilar deb hadislarda keltiriladi. Mana shu yuqoridagi voqealardan tahlil qilib xulosa qilsak bo'ladiki albatta hatmi qur'onni kechalaridagisi afzal bo'ladi shu bilan bir qatorida kunduzlari ham allohni kalomini o'qib zikr bilan chiroyli bir e, ilm majlislari bilan o'tkaziladigan bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi rahmat domla bizga ajratilgan qimmatli vaqtlar uchun siz uchun ajratilgan savollarimiz shulardan iborat edi loyihamizni birinchi soni yakuniga yetganligini ma'lum qilamiz shu o'rinda yana bir bora sizga navbatni beramizda xulosa o'rnida bizni kuzatib turgan aziz birodarlarimizga ikki og'iz so'z albatta ramazon oyi islom ummati uchun eng katta bir g'animat qilib oladigan amallarga haris bo'ladigan muborak oydir man mana shu siz bilan suhbat qilishlik jarayonidan oldin kitoblarni kuzatib ramazon to'g'risidagi fasllarni o'rgangan paytimda shu narsaga guvoh bo'ldimki inson hayoti davomida bitta maqsad bilan bitta umid bilan yashaydi mana keksalarni nima armoningiz bor desa aytadiki mening armonim shu nabiramni to'yini ko'rsam yo farzandimni to'yini qilsam degan armon bilan yashaydi sahobalarni hayotlari esa so'rashgan paytida sizni hayotda nima armoningiz bor deb keksa sahobalardan so'rashsa keksa sahobalar aytishar ekanki meni armonim ramazonga yetib olsam deyishar ekan mana biz uchun juda bir hikmat juda bir go'zal ularning hayoti namunaki demak sahobiy kiromlar yillab ramazon oyini kutishar ekan chunki ramazon oyida alloh taolo bandalariga beradigan savobni farz namoziga 70 barobar ziyoda qilib beradi. nafl ibodatlarga esa farzni savobini beradi. Shundan kelib chiqadiki, zikr, tasbih, tahlil, hatm Qur'on mana shu narsalarga yurtdoshlarimiz haris intilishliklari kerak. Xususan biz uchun Ramazoni sharifdagi eng muhim, ahamiyatli bo'lgan hatmi Qur'onni hech bir bora bo'lsa ham mayli, ba'zilarimiz o'sha E, o'qishni bilmasmiz lekin alhamdulillah yurtimizda mana barcha masjidlarda alloh taoloni kalomini qorilarimiz taraflaridan hatmoni qilinyapti ajab emaski mana shu hatmonalarga ishtirok etishlik bilan ham bitta sunnatni ehyo qilingan bo'ladi alloh subhanahu va taolo bu ramazon oyida qilayotgan barcha solih amallarimizni o'zi qabul aylasin va alloh taolo bu oyni g'animat bilib Alloh buyurganidekka payg'ambar alayhissalom sahobalarga ta'lim berganlaridekka o'tkazishlikni barcha yurtdoshlarimizga nasib aylasin. Rahmat domla, qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun aziz bizni kuzatib turayotgan birodarlar, vatandoshlar, aziz musulmon ahli, barchalaringizga kirib kelgan mohi Ramazon muborak bo'lsin. Oldinda turgan daqiqalarda, oldinda turgan ibodatli fursatlarimizda Alloh o'zi madadkor bo'lib, barchalarimiz qilayotgan ibodatlarimizda, tutayotgan ro'zalarimizda ajr savoblarni ko'p hissa berishligini tilab qolamiz va shu o'rinda bugungi mehmonimizni yana bir bora eslatib o'tamiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi Namangan viloyati vakili o'rinbosari Obidxon domla ikramov bo'ldilar. Ramazon oyi muborak bo'lsin.